<laughs> Ой, ушла косичка. Ушла косичка, да? <laughs> Под музыку, да? Ha ha ha. заплела косичку Дануська, да? Массаж Дануська, массаж делает.